فجأة صار الحديث عن الانتخابات النيابية موضوع طارئ وصار الحكي عن تقريب موعدها من بعد ما كانوا الإشاعات عن تأجيلها السلطة بدها انتخابات لتتوج المسار اللي اتبعته بآخر سنتين وقضيت من خلاله على الاحتجاجات بدها الانتخابات باللحظة هيدي لأنه بتعتبر أنه الظروف تحسنت لصالحها هي تعبت الناس من الشارع ومن الأزمة تشكلت حكومة بعد أكثر من سنة مماطلة اجت مساعدات من صندوق النقد وغيره رح تنطلق البطاقة التمويلية يلي فيها تستعملها السلطة كأداة للرشوة الانتخابية انتخابات هي استكمال للثورة المضادة وموجهة للخارج هدف السلطة من وراها أنه ترجع تفرض حالها كاللاعب الوحيد اللي عنده شرعية بعد فترة عزلة دولية هيدا ما بيعني أنه السلطة رح تنجح بخطتها أحزاب السلطة مقسومة ومش واضح طبيعة التحالفات والمعارك اللي رح تصير بالانتخابات الجاية بين مختلف الأطراف مكونين أساسيين من العهد يعني التيار الوطني الحر وتيار المستقبل ضعفه وفينا نتوقع يتغير حجمه للنيابة الأهم من هيك في أكترية صامتة بتشكل أكثر من 50% من الناخبين إذا بناخد أرقام المشاركة بالانتخابات الأخيرة وممكن تشكل خرق ببعض المناطق وتسمح لقوى المعارضة تفوت على المجلس بينضاف عليها جيل جديد من الناخبين يلي كتار منهم أيدوا الخيار الثوري بالانتخابات الطلابية والموجة الأخيرة من المهاجرين يلي دفعهم الانهيار والانفجار لبرا ويلي بيحملوا النظام مسؤولية اللي صار فيهم ويلا ارحل يا نبي يلا ارحل يا نبي بس المعركة الجاية منا معركة أكترية وأقلية بين نظام ومعارضة هي معركة لكسر النظام من خلال أضعافه نيابيا وخلق خارطة جديدة بالمجلس ممكن تلعب دور بالانتخابات الرئاسية الجاية والاستحقاقات المالية والسياسية يلي رح تلحقها رح تحاول السلطة تستعمل كل أدواتها المعتادة تحصل نتائج الانتخابات لصالحها من هلأ قلم رقم 12 بدائرة بيروت الأولى يلي شغل كل اللبنانيين بعد اختفائه وإعادة ظهوره بوزارة الداخلية بعد تبكير موعد الانتخابات عم تحاول تحجم قدرة المغتربين على التأثير فيها كونهم بشكل أحد الداعمين الأساسيين للمعارضة الخيار الأول قدام السلطة هو تطبيق القانون الحالي يلي بيرفع عدد مقاعد المجلس لل 134 نايب وبحدد ست مقاعد للمغتربين بهالمعنى بتكون السلطة حصرت مئات ألاف المغتربين ب 4% من المجلس النيابي ومنعتهم يأثروا على نتائج 15 دايرة انتخابية أما خيار الثاني فهو إلغاء تصويت المغتربين بالكامل وإجبار يلي بده ينتخب إنه يرجع على لبنان ليقدر يصوت بس التلاعب بموعد الانتخابات وحق المغتربين منه إلا جزء من ترسانة السلطة لحسم الانتخابات من 30 سنة لهلأ طورت السلطة أدوات عديدة للسيطرة على العملية الانتخابية من التلاعب بلوائح الشطب للزعبرة بالبت بالمخالفات لمراقبة عملية انتخابية هي جزء منها فمثلا وزيري الداخلية والخارجية المسؤولين عن إدارة العملية بلبنان وخارجه محسوبين على طرفين أساسيين بالعهد بالإضافة للأدوات الرسمية في المكانات الحزبية يلي تحولت لمكانات زبائنية وترهيب ومع تزايد الأزمة وانهيار الدولة متوقع يزداد دورهم بالانتخابات من دون أي رقيب يردعهم رغم كل إمكانياتها هيدا ما بيعني أنه السلطة قادرة تفرض خطتها بدون مقاومة السلطة مقسومة وإمكانيات المحادلة الانتخابية خفيفة إلا بمناطق نفوذ الثنائي الشيعي ومع انهيار التسوية الرئاسية برزت قوى اعتراض من داخل النظام رح تفرض معارك بأكترية المناطق بس الأهم أنه قوى المعارضة عندها إمكانيات جدية بالخرق إذا عرفت تخوض معركة الرأي العام معركة الأكترية الصامتة بتبين نسبة الاقتراع المتدنية بالانتخابات الماضية إنه في أكترية صامتة بعد ما لقت مين يمثلها بالسياسة إذا عملنا حسابات على ثلاث دوائر انتخابية جابت المعارضة نتيجة منيحة فيهم بالانتخابات الأخيرة ببين معنا إنه المعارضة كان بدها بين الألف والستة آلاف صوت تتحصل على مقعد نيابي ونسبة الاقتراع بهالمناطق كانت بتتراوح بين 32 و 50% يلي بيعني انه زياده خفيفه بنسبه الاقتراع كانت بتكفي للمعارضه تخرق وهيدا كان بال 2018 قبل الانهيار وقبل الثوره الأكترية الصامتة اليوم منا بس هول هي كل واحد معتبر أنه الوضع الكارثي صار بده تغيير وأنه صار ضروري كسر النظام حتى ولو بكم مقعد